Moçambique, a luta continua. Hoxe a Maruxiña está agotada, revolta en queda. Supoño que que xa te despensado ir ao Festival das Brétemas. Pero por se acaso, por se se vos esquecíades. Recordo vos, o 29 e o 30 de setembro en Ponteareas, Festival das Bretemas. Eu que son Sofía Espiñeira, eh, vou facer un concerto ali o Benres. Así que nada, vémonos. <laughs>